Non é a primeira vez que se denuncia nesta Cámara a situación das condicións laborais do persoal do Servicio de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. Servizo que a día de hoxe chega a contar con dispositivos totalmente fragmentados e cada vez máis privatizados e menos profesionalizados cunha ausencia dun mando único que vai en detrimento da súa eficacia. Eivas dun sistema que día a día ten que sufrir o persoal traballador do Servizo de Extinción de Incendios xogándose a vida na súa terra, a nosa, a que ten por desgraza o índice índice máis alto de lumes de todo o Estado. Mais este sector non exixe nada que non lle corresponda. Este sector exixe a aplicación do Real Decreto 1591-2010 de 26 de novembro <clears throat> pola que se aproba a Clasificación Nacional de Ocupacións co número 5.932 Bombeiro Forestal en as competencias da Comunidade Autónoma na citada materia. Por certo, recoñecemento que xa fixeron comunidades como Aragón ou Extremadura onde goberna o Partido Popular. Entón, cal é o interese deste goberno en incumprir a normativa estatal? Onde quedou o compromiso deste goberno de cambio de denominación da categoría do Acordo de Condicións Especiais de Traballo do Persoal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais que recolle o quinto convenio único do persoal laboral da Xunta hoxe en día vixente? E a cuestión non é banal, xa que aínda que existe a categoría de bombeiro profesional, nunca se aplicou na estipulación de contratos, figurando na maioría deles como peón de montes e peón especialista, xa que nas categorías usadas non se define o feito da extinción de incendios forestais e non se recoñece a profesión de risco nin o dereito a unha enfermidade profesional. Mais o sector leva cinco anos á espera do cambio de categoría este goberno sen manifestarse. Teremos que pensar que unha vez máis o goberno minte e non cumpre. Non cumpre porque un ano máis os lumes para este goberno non son unha prioridade. Non son unha prioridade cando non se adica nin unha soa partida económica á súa prevención. Non hai cartos nin para discos das rozadoras. Non son unha prioridade cando dende hai dous anos se ten sin entregar o equipo de protección individual a traballadores e traballadoras pondo en risco a súa seguridade e a súa vida. Non son unha prioridade mentres non se practique unha política forestal social de verdade. E, dende logo, non son a prioridade mentres non se dignifique o sector como servicio público e único e no que se recoñeza a categoría de bombeiros, bombeiras forestais a peóns, peóns condutores e faturas de brigada, vixiantes móviles e condutores de motobombas que todos os anos, cos escasos medios dos que dispoñen, poñen en risco as súas vidas para salvar os nosos montes e a vida que gardan. As tasas de eficiencia do Servicio Público Galego foron as das mellores de todo o Estado, cunha superficie media por incendio de 2,8 hectáreas por lume, mentres que, por exemplo, a taxa de eficiencia dos bombeiros forestais extremeños foi de 11,04 hectáreas por lume. Estes datos foron sacados dos informes anuais da área de defensa contra incendios forestais do Ministerio de Medio Ambiente. Estas taxas de eficacia do Servicio Público galego conseguíronse cando a porcentaxe do operativo total do Servicio Público era do 80%. A partir do ano 2005 produciuse unha unha redución considerable dos lumes ao ano cunha media de 4.223 lumes ano ata decembro de 2013. Pero a decisión política dos gobernos de reducir o peso dos servizos públicos con respecto ao dispositivo total ata porcentaxes por debaixo do 40% truse unha perda de eficacia manifesta. E, sobre todo, porque un acordo pactado en convenio non pode ser unilateralmente anulado. O convenio ten o valor de lei ou o seu incumprimento é un, de, é un delito contra os dereitos dos traballadores e das traballadoras. De feito, ningún traballador ou traballadora pode incumplir o estipulado no convenio colectivo, variando a súa xornada, o seu horario ou calquera outra condición, porque será automáticamente despedido ou sancionado. Sen embargo, a Administración permítese unilateralmente non cumprir o convenio. A Administración debe ser, polo tanto, especialmente escrupulosa á hora de cumprir a normativa que ela mesma aproba e asina, incluindo os acordos cos seus traballadores e traballadoras. Para rematar, manifestar a miña solidaridade co persoal de loita contra incendios que poñen en risco a súa vida ao ter que enfrontarse ao lume sen a seguridade laboral e xurídica que o Goberno da Xunta debería garantirlles. En todo caso, eh, tamén manifestar o meu apoio a esta proposición non de lei. Nada máis, moitas grazas. Gracias, eh, señora Martínez.